subscribe eyo ntegeera yakigwagwa naawe kennyini gradiate obutategeeza bantu bammwe nti abaffe mubeeko kyemukkiriza tubeeko kyetutereeza ku lwa nopa okutambula tavangamu kigambo kyonna ku baana bajega babeera ku mikutu okwo zibuli wano bukkunadde bukudde jembe gwonyumya nti nazimbye etanzania naye bayibuli yasoma ebigambo ebirungi nti lekanyaganyage mm. bwaliko okunyaga ne bakole batya naye bamunyage leka alimba akole ki alimbe bwalimayo okunyuka okulimba naye balyoke bamulimbe gambye uh, nyambaziddwa abakeisolo ndowooza nammwe ebikumba mubiraba e, eh, nkuba biri byenyini byenyini ebyalagirwa kubanga uh, omukyalo oyo nalanga rebeka akola uh, omulimu uh, ah, gwamanyi okulaba nti nowe mbanzize ewa honalebojakana naduli uh, eh, sulaimani Hmm. ye abeera simaati era omukyalo oyo owa keisolo yeyaŋŋamba aa ah, ah, hmm. njagala naawe otandike okwambala buli honalebo ah, bwayamba tolabanga kano akatengi leero keyanondedde naŋŋamba nti nno kemba nkoleramu kyoyo olunaku olwaleero hmm. mbanirizaako mwenna abatwekumiddeko abatulabira ebungereza abatulabira egermany waliwo omukwano gwange ali japan naye erinnya ndyerabidde Ah, naawe okola kintu kyamaanyi nnyo wagamba oyagala nnyo honarable jakana suleimani nadduli ah, e, era eh, nabadde njogerako naawe wiiki eri ewedde noŋŋamba nti nno wabadde oyagala tujje tulireyo krisimas <laughs> naye honarable yagamba ye tamala gatambulatambulatambula ebyo sebu ngoba oyagala ah, honarable krisimasi ah, ye mutukeko bulungi nsindikira eh, eterekerye era zijja kuba ziri ennaku z'omwezi abiri mu nnya desemba nja kulivuga nze mmanyi wenja okumusanga abantu bakwagadde nnyo abasinga ne bagamba n'okugamba nti olina kuba pulezidenti waabwe 226 mm. abala ne bagamba a ah, ekimala kimala ono wanupu gwe bateekayo ayinza otulabako nnyo mm. ngaabantu bagamba lwaki temwegatta ne lutamaguzi hmm. nemujja kubwa pulezidenti bweggwanga lino 2mukaaga tutandikirawo ngaoba nyonyola ensonga eyo ngaomuvice pulezidenti mulaye pulezidenti okwegatta okwo okutegeeza ah, ah, ku kino hmm. ngaabamu bagamba eira kugwe hmm. gwe ne lutamaguzi kwerondeko omu abeera pulezidenti weggwanga lino mu 2mukaaga naye ngaazi akageri gyenkulabamu aa ah, nze ate ngenda naawe judgment yiyo e, yange opinion yange tusabe katonda jjuza ensonga eyo amina mm. tutandikira kunalebungobuza kubantu banna online medias uganda hmm. nsensi mm. natokuddamu okubanga twesiganyiza obwanga ngaebbanga hmm. mm. lyonna bwe tubadde tutambula mu kujja kwaffe obutategeeza nti ffe tusinga amagezi yadde okuba nti betuleese byebisembayo mm. abagezi bangi bayibuli beyakowoola neyogerako bebawandiisi n'abasomi nabwekityo njagala okubategeeza nga mutabani w'olutabalo jakana somani nadduli muzzukulu wa kijje bubiro kyaggwe era nga neddira mpeewo akabbiro kayozi <clears throat> njagala okubategeeza ebigambo bino nti ndi musanyufu ku lwenda ya nakalaama okuba nti nzikiriza mu kigambo kye tuyita unity in diversity ekigenda otuwa ekigambo federal system mu nkola ey'obumu nga buli ggwanga weriri lirina obwetwaze bwalyo mm. netwaga nti states ziri 13 ezo naye zirimu obuwanga 10 11 na 12 nabwo kityo states 13 bwogabanya obuwangu obwo mm. ojja kusanga state emu erimu obuwangwa musanvu nga tebwali nabwakawuka naye nga bulina olulimi olwo bwe rumu obanga olulimi lwanjawulo naye nga obuwangwa tebulina mm. kabaka mm. nibuga nti tukizza mu jurisdictions ezo mm. kale mu ekyo mm. njagala okubategeeza nti kigenda tuwa ekigambo federal system n'okugezaako okukendeeza ku maanyi ga executive ge tutakkanyaku yadde okuteesa era nayita bangi nnyo abasomi balooya bannange mm. ne bannanyini kusoma bitabo nga si balooya naye nga ate obutegevu balina bwakikenkufu kubabwe ntulina kitange sirooya naye ate byenjogera ate mbijje mu ye era sinza kenya kyanegamba nti mazima ddanninaye ekyange okugjako ye bwe yampeera nti amateeka sooka ogenda ogasome ate eddayo osome psycology ono social work byonna ebirungi sina kyemubanja mm. okujjako osabira abakadde ababiri abo mm. katonda bamperejja neetaliko okubalibwa yeah. nabwe kityo nja kubagaiza okuba abawuliza abalungi nga bananyini federal system kugikkirizaamu mm. naabo abatunuulidde mubirowoozo byange nga bigwanira okkenkya naga nti ddala ngaoli yabuuza nti mazima ddala nzaani kyali kibuuzo mu bayibuli kale bwemuba musobole okuntebezamu okuba nti that personality deserves mm. being a president of the country yeah. much as distance nene kwekyo kwekyolaba nekyowulira mm. naye ate okwebaza kuteka okubeerawo nti abantu bayitirivu mu ggwanga lino mm. abagezi bakamenya abatamanyi jakana nadduli mm. ekibalemezaayo kiki eyo nange ansa sigirina kale njakubagaza emembe gyakatonda emirungi tusobole okutambula bwatyo ah, bwatyo honarebo jakana sulaimani naduli mp abiri ah, ah, mukaaga pulezidenti w'abantu biri abiri mukaaga e nze namugamba buli wenakola sho eh, nina kimujukiza tugenda otuka mu biri abiri mukaaga ngamba waye derik ekintu kyewaŋgamba e eh, aa leeta bule esimotokayo era se hmm. mukama wange nja kuvuga hmm. kutwale wewandiise oba kukya hmm. pulezidenti oba kukya mp ku lunaku olwo biri abiri mumukaaga nga batugambye tugyeyo empapula ndiba musanyufu nga bayibuli kyegamba nti mazima ddala hmm. ensonga bbiri zenyinza okukoonako nti si kyoyo ayayaana hmm. yadde oyayanguire oba dduka n'okukifuna hmm. wabula kya mukama katonda oyo asaasira kyonna kikye kiri okwegwanyizako ffe nga bwe kuteekeddwa okubeerawo teweerabira nkatonda ku mugongo gwe nti okusalawo kwe kugamba ki equation inkulu number 2 gwandaba mm. yaganti yayambala ebyambalo okubijja kumulaje okubisa kumbirisi yateekeddwa okwewaana mm. wazira abyambula okubiwanika kumulaje waggulu yateekeddwa okuwaana kubanga yanyumya olutalo entalo zebyobufuzi mm. mpise mu nyingi nyinza hmm. okubanga mm. wamu mpangu ddawalala siwangudde netekyategeeza nti bwali bujega kusalawo kwa katonda yeyagala mu mbeera eyo kale nakino wekirituuka nga ddala kigwanidde mm. mm. era kiriba bwe bali kunjagaliza era muloka ndigirindirira okunvuga eh, eh. ontwali newandise nga li mp lirivuganya oba ndibeera luddaki wonna mm. we kiribeera nga kituse nga ŋwanidde okubanga nabalinda babaga nti ah, ebisanyizo bigwanira mm. jangu mm. ndimira ku lwebyo ebigendererwa ebyeggwanga lyange n'abantu abalituddemu kakati onarebo waliwo ensonga ezuma bannauganda ziringa bbiri uh, ziringa bbiri ensonga esooka Ah, twalabyeko ka clip akamu ah, ah, nga omusajja kamuyite we masaka kubanga ensenene zino ziva masaka mhm. eh, ngaomusajja mm. mbu nze njamukazako we masaka mm. nga atembeeza ensenene mm. mu nyonyi eye uganda naye webamukutte nibagaa nti bamusibye emyaka musanvu nenebuza kiki mm. ensonga endala bannayuganda bagamba kiki ekyatutte president museveni n'agenda e tanzania n'azimbayo essomero mm. kyabakubyewala ng'abantu nga, nga bagamba olaba oganya odizimba eruweeru hmm. museveni mm. primary school yoweri primary school erisangibwewo hmm. mm. obulenzi mm. otindiga otya olugendo olwo lwonna nogenda e tanzania nozimba esomero gagadde mm. erya biliyoni etaano mm. tutandikirawo nale ku nsonga ezo bbiri tuzimulungule bannayuganda bazitegeere ah, then awo tukusiibule banna onlin medias uganda njagala okubategeeza nti ekimu ku bibuuzo ebibuuziddwa tekiriwase kwanukulwa jjakanasoma nnadduli mm. butyanga gwawuliriza nti njogera ku nsene nazitembeeya hmm. ndabanga kiri wala hmm. naye ate somehow somewere hmm. waliwo ebikolwa ebyekyenyume nga bya lungubangu bwe bireeta ate mu obutegeevu okuba kwe mubwogererako nga bwe yagamba mu bayibuli nti nassa ebinafu byange ku nsi kuno nkwasesa ensonyi bye byayita ebyamaanyi amangi nabwo kiti ekikolo ekyakoleddwa mu kutunda ensenene mu nnyonyi hmm. kiraga nti eggwanga uganda tuli aroganti nnyo nabutya butambuza bizinesi zaffe naye ate emabega waakyo oli abuuza hmm. munnauganda okutuuka kwekyo nga neggwanga lyabaganda gyebali hmm. abategeevu abayogerwako mu pal of africa mm. mwegwedde ku sir winton churchill mm. yali prime minister wa bungereza mm. bwe yali anyonyola ekigambo pal of africa mu katabo keyawandika akapaalo yanyonyola ekigambo ekyo nga kigazi mm. nja kubasaba basinga mukinyonyoleko era musome akatabo ako mukitegeere yayogera ku mpisa ezeggwanga buganda nayogera ku ekonome yeggwanga buganda mm. nayogera ku nnono yaffe nayogera ku ndagaano yo1894 mm. nayogera ku kyetuyita personality with jurisdiction byonna bwabigattamu naga nti the pal of africa mm. naga nti uganda buganda specifically this is the pal of africa nfuna bulungi empisa ezo zitulemya okukuuma for ever since abakulembeze abayingira mu kigambo kyetutalinako buwatanire netugaa ntitugenze mu kigambo republican nga obota amaze onyaga ebyaffe enkaaga mu musanvu buli kimu kyafa n'empisa zagenderamu ensenene ku nnyonyi mm. kyewuunyisa okuba nti babadde bazitunda naye nze kyenjagalamu kyekiriwa mm, nti ekyo kidda his excellence president yalibadde entonokeze yobutegevu okulaga nti abaana bannayuganda batoba mu buli ango yonna walabira opportunity agikozesa machazi yakijega mm. oba si yakijega awo watuuse eggwanga nga ggwe mm. okumusiba kyalibadde wase nga hairake ne diplomasi muze mutambula nayo nammwe temulina diplomasi bokulembera obasubira mu diplomasi ki bwoba oyogera ku bantu abali arrogant osooka na state house abagituddemu muli arrogant nnyo muli arrogant abatawula nakumanya butya ensibu eri nabwetambula hmm. nabwa kityo nga tonnanenya wansi nekumusiba myaka musanvu hmm. uliza ku mboozi eno mumwaka olkumwendamuasatumuesatu oluvanyuma lwa kisekabaka dawudi ekicwa okukkiriza ekitiibwa kyamafumu n'engabo hmm. yagamba ebigambo bino nti lwaddaaki kyenali neewaze ate kituukiridde nga kiyise mu ngalo zange naye ate kizze mu butamanya bwange nalibadde nkiziyiza singa nakimanya nti okujja kw'abazungu kyali bulabe nnyo eri eggwanga lino naye ate amagezi ge tubafunyeemu hmm. lwaddaaki mudda galiyamba bagenda okujja 13 mweji olwaliro buli gweyogerako ng'alina kyawulira wasoma ki hmm. oli okola mirimu ki n'abakyala batuka otubuuza ozitowa ki hmm. naye ebikolwa ebyaliwo byeyali anyonyerako bye byali biriwa kwe kutunuulira nti eggwanga lyaffe eryalimu amagezi nti ate agenda okujja gwe twakola naye endagaano yali dorietinze okudde maki nakino kikyusa okuva lwetwafuna obwetwaze bwaffe bwemwogerako bwe bannauganda obutalina ndagaano buli sifeya ya states mu kumi nesatu nga bwe ziri hmm. tuukayo buli mwana mirangaatira binyira biri awo akola kyenyume ekiteekeddwa okukolebwa kirala akola birala empisa tewali eddiini yatubula ensenene nateekamu eya tiketi nalinnya ennyonyi atwala nsenene bweru nga n'abaziri awano tebazikkutanga opportunity kyentegeeza nti mwatulirawo opportunity ensi yafuuka biwuka nga bwolaba ensenene n'abazitunda bazifaanana muntegeera kyentegeeza mu pasonate so sibo bwe bali mm. nti gwe ggwanga bwewalifuga bwotyo buli kyabusiu kiteeka okukolebwa omuntu anoonya opportunity ekyo kyebakugambira mu mateeka nti necessity mm. does not no law obwetaavu mm. tebumanyi tteeka ontegeera kifunyeonalo oyo yabadde anoonya ssente mm. ebeere entonokeze ku his excellence mbonna gye muli nebye mwesamu nokulaga nti muli bawaggulu bayibuli yagamba nti omuliwanikanga ebiwawatiro byammwe ba n'emikono gyammwe naye nga okuwanika kwammwe si ku lwa katonda wabula olwettendo munakakasibwanga okuba abawansi lubeerera mu maaso ga katonda abali mu bible abali mu pala mu chimu state house mm. mwasigaliza kuwanika bibegabega na biwali gundi bikono jya mu bwe mutyo mutambulira wagulunga mukaga bwe muyogerako eh, yakabo mwiru mm. olwategeza jakana na duyo yomwiru eh. abaganda bayina mario bekuza beraga abaffe biki byemutaddewo ebirage eggwanga nti ate muli banjawulo tuteeka okutambula bwetuti okusinga mu okufujja amalusu kiki wekiri ah. emyaka asatu mwetane eggwanga linyise bwenyisi tewaliwo kipya kyonna kye tulaba owensenene okwata wa bunyo eyo yensi bweri era bwe mwagitegeka ekyo nkivuddeko kyongerako tugende ku nsonga yokugula essomero etanzania ensonga y'okugula essomero etanzania hmm. his excellent president hmm. ekikolo kyeyakoze kiba kyenyuma ennyo nti ali opposite n'ebirowoozo bannauganda bye balina eggwanga uganda mm. yali aliwadde enteekateeka mu kyenda mu munaana eryokubuuza musingi kikuteekeddwa okutambulira nga gavumenti gulina okuteeka mu nkola natujogedde ensonga eyeddo kinakola lipooti eyali ennyonyola federo ebitundu ekyendamuomunaana ku buli kikumi buganda kagamu bitaano bannauganda enampawengwa eh, asatu mu bitaano naddamu nasindika owekitiibwa sempebwa era naye yali looya addemu atunuye okuverifyinga gwe bagoba nemutegeeza nti ddayo mutegeeze bamasters wetusavinga tebali babiri gweoba osavinga kyetwagamba ekyo emba musa mu nkola naye eggwanga libanja ebyalwe mu state singa bwe tuli ne unification ebalemya okugatta amawanga nga bwe gali nga mwawula mwawule ontegeeza otya nti osobola okugatta tanzania kenya dwanda burundi tubeere mu seeri limu, limu. bwoba ogamba nti ogatta mawanga n'okuteekawo relations wakati waffe nga ba east africa ntegeera yeekubuzeemu ekyo kyemba ndaba naye ate ku museveni si ntegeera hmm. wabula kagenderere nejjoogo lye bajja nalyo okutunulya bute baleka eggwanga lino nga lisesebbuse kyenategeeza gradiyeta hmm. nga temunaba kuwala mpamiti nga muli bukunya n'okujja okulaga nti we muli nga mutengetanga bitengejja ku mazzi mufeenyo okutunuulira ensi yetaaga ki kyemba muteeka mu manifestozi zammwe nga mugezezzaako okwetola eggwanga nonga okutte bannaddiini okutte baloyo abakenkufu okutte ba opinion leaders okwate n'abantu ba bulijjo nga gwe olukiikolo ludde lutunula abantu beetaaga nfuga ki eya nupu gyerina okuteeka mu nkola ebiwandiika ebyo tubiseeko emikono olwaliro mu geneva hmm. tuyinza okugenda mu united nations oba british commonwealth byebintu ebyo bisatu tubiseke mikono ntuno bwali bawangudde bino birenda kubeera mu nteekateeka era bye bigenda otutambulirwako ebisigadde mutereza muni nenga prinsipe enkulu tuzisizaako emiki tewujja kwetaaga gwe kuddeyo okutambula mbuonoonya kalulu batuko kwimba giradiyeta yaze basatu bakyuse okuvamu era nibazze gye muli ebyo mukyali mukadingo nga gwe wayimba gadibengalye nkibategeeza lunye aba nupu ne bamusinziira ku online medias mm. oba emikutu emira gyonna gyembaako nemutassaawo birowoozo nemujja nakuvuma nakweraga nti gaayo oyo alina byatunoonya muli bajega abawedde emirimu okwagala kwamwe mukuzzeeyo okwe sikwetaaga bakutwale bakwesigalize bweba bateekawo kigambo we shall sub unsubscribe mm. please do unsubscribe eyo ntegeera yakigwagwa nawe kenyini graduate obutategeeza bantu bammwe mm. nti abaffe mubeeko kye mukkiriza tubeeko kye tutereeza kuba nopa okutambula mm. tavanga mu kigambo kyonna ku baana bajega babeera ku mikutu okwo yogedde ku bobi wine yakaba ekigaa ekyo kiina ewe kiwalana kale katusigale nga tubawana ku lwamawanga gaffe n'ebyo interest esobola okugatta abantu n'eggwanga lyabwe nammwe mubeere gye muli bwa temwagala kuweebwa magezi mm. ekitawanya kitono nnyo kaakati ono ensalo zeyavuddemu naga nti yazimba essomero eri hmm. tunuulira enteekateeka y'amasomero education status mama janati mu 7 hmm. oyo baamuwanga talina kyalina nakyamanyi kujjuza kwa bitiibwa yalisigadde mu fumbiro n'afumba emmere wali tajaawo ebintu bino tebigamba nti buganda nabikolwa ba mikwano kiki ekikusitula okuva gyoli eggwanga ogenda otula otegerawo kyenkanaki yupi imutunulire mm. ozimba eri masomero gwe kenyini olaga nti okyewola eggwanga lyavu mm. ekyo kiraga bwavu ah, ah. e. Eh. aliani alikontwale hmm. mm. oyo ali contradictory mm. completely twewole sente zino bakyatubanja airport bagitwala nga wemubinyumya mm. ate ozimba somero walala lwaki tebasasudde kuza airport mbozimba mukwano gwamawanga mm. mawanga hmm. gatugasa kyago endagaano gye twakola olyoluberebe lukwenda abiri mwena eyali egatta east africa fenna okubeera wamu olukiiko lwamumengo lwabuuza owekitiibwa gavana lemubuuza nti fe bwoba otutwala mu kigambo east africa hmm. tujja kukusaba ekintu kino nti sookoza endagaano zetwakolagana naawe oluvanyuma fe tujja kwetwala mu east africa kuba twagala okubuuza nti bwetunagenda eri endagaano zino zisirisigala namu nebyetugendererwa byaffe nti ddala hmm. nayegetwa nti ebigendererwa byaffe byanjalo nebali gyoyagala ototeeka sokoza endagaano zaffe tujja funa gwetukolagana naye omulala bungereza nerinnya ku kigere kyovula nti crawford yatuuka wano nga mugenyi era yali gavana kenya nabaga nti has been duty bound at all shall be for the fellow ugandans for the fellow baganda ugandans to thanka buganda Mm. But not only the Ugandans, but the entire of East Africa must, and it is mandatory, to thank Buganda. Kubanga bungeza chiriyemazo kutegeka. Kwe kugezo wako kwa buluza mwanga gawano, Nepal of Africa, jinyigiremu. Ejigoye, egoye. Ngabu tuwaga nrodeja ni niyasa, ni mumuva Malawi, Zimbabwe, ni Mozambique. Zen says? Sato. Bubama loziga tawamu rodeja ni niyasa la anda. Tewamu la kubaga ya mundu okwejako, mugabe tewamula wabwejako wapasungu. Namulabu. nakino bali bagenda tugatta mu east africa naye nga tukyafuna abatalina birowoozo by'amagezi nga museveni otulaga otya kiri ngaate ekyenyume kiri kirala amasomo ge wazimbye tanzania mm. tubanja malwaliro wano aga kansa ozimba mu masomero eri bilioni tano eyo entegera y'obukulembeze bwe tukyalimu olwaleero mm. kale tekyali badde kikyamu yo okugazimba nga eggwanga liraba nti afaayo naye ate bantu abatafuddeyo ku lw'abantu yadde eggwanga mm. obunyazi buli wano bukkunadde bukudde ejjembe gwonyumya nti nazimbye etanzaniya naye bayibuli yasoma ebigambo ebirungi nti lekanyaganyage mm. bw'alikowa okunyaga naye bakole batya naye bamunyage leka alimba akole ki alimbe bw'alimayo okunyuka okulimba naye balyoke bamulimbe naye mukusembayo mm. kwebigambo bino mm. nga museveni omukristaayo oba wawola oba okyali mukristaayo ddala obyogerako ki sina kyengattako kwebyo sibulako nalb bana online medias uganda njagala okubayo zayo zampozi nja kukusaba mubweyombufu obwekitalo <clears throat> buganda waliwo omulimu gwe bantuma abalangira n'abambejja okukola gwali gwa millions 19 17 wetwazibalirira mm. naye nga mu mpisa eyaffe eŋŋanda hmm. omukopi atumwa butumwa era guno gwe mulimu ogwokubira nabategeeza nti sigenda kuddamu mu ngeri y'emu hmm. okuddamu okuntuma emirimu nga gino nga temugezezzaako kuba nti ate muntunuulidde nti siri wase hmm. mu kyo kyentegeeza bwe busobozi bw'ensimbi kale nja kusaba bonna gwe kikwatako nga abendayinakalama ku nsonga y'obwakabaka bwe buganda emagaka unaita ku mukutu ogumu ne musonde sente ne ziggwayo ne zikola ebyo bya bigwanidde era nasaba ku luno nga abalange n'abambejja tukkiriza tuteekewo whatsapp ku muntu yenna agenda otuwa ensimbi ezo mm. mu gurupu mwabeeremu bamanye ki kye tusonze n'ekibulayo ku milliyoni kumi n'omusanvu tulyoke tugenda tutaasa ekifo ekimu ekya buganda mu mateeka gaakyo nekyo mulimu ogwe bantuma sijja go bategeeza anesinga mm. ekintu ekimaze okukwasibwa mu ngalo nga tukikwakute mu ngalo nga buganda mpulira kale mucho chachi mara milioni 17 zisina kwa desinge ekikumi kamwa kogera mm. ne kino kigenda weyo bali nabwesige kumukuto kuno nakiba tegeza sikimanko ya desinge ekikumi era ekyo kubisajja ko lwabampane mm. na wajjagendi jangu mbufu bwe butya bwe bumu bwe bumu kale njja kubasaba inana sobola kusonda kutafali eryo mm. enamba yango jja kuita uwu then tubagatte mukutu ogwo mm. oli bwaba agisindiseeko ngaakasukako nti nasinze emitwalo kumi mm. oba mutwalo gumu oba emitwalo esatu mm. tugataganye ensonga esobole okuva naye nabasaba nti gwe mulundi ogusembyeyo okuba nti neŋŋangibwa ku bintu ebimu nga tewaliwo nsimbi zaabyo ekisoka ze ndirooya bulooya mm. namba t ndi mujjanjabi wa bwongo bwe buliko obulemu bwaba imbesiles mm. batugudde eddalu batukitegeera bulungi bakatwewungu bano tuli lapstico somehow mbeerako ate nvaako tanywedde tatamidde naye avaako bibye obwo bwe busawo bwange obusembayo omulimu gwenkola ndi social waka eddigu gye nenyumirizaamu ennyo kati mwenna jja anthropology asembayo okuba nti byonna byensomesa ku buwangwa bwaffe nennono hmm. obuwangwa 11 sinaako ayinza kuntanzatanza nti oyinza otuulawo notandika okunyumiza emboozi hmm. onimbe hmm. wapi kale mukyo nja kubasa mu buwombefu obwekitalo mm. bino si byabufuzi nalibadde nkisiza ku mukutu ogwange guli naye omukutu ogwo mm. wabaddewoko obutali bugayaavu mm. ensonga gye twagamba egenda otukkiriza tusobole okutandika omukutu ogwo mm. okuteekayo episodes njagala mukkirize nti tugenda tutandika ennaku z'omwezi 15 disidesemba okukasukayo mm. ebyo bye mwetaaga okuba nga mulaba nga tebigenda kuba nti twatandisa ate netubula netugenda netudda aa ah, ah, mm. wabula okubeera consecutive nokuba wa time table butawe tugenda okuba nga tutambula gwekenyi gwojja okulundamu nti kusaawa mukaaga oba kusaawa musanvu nze eyo yeprogramu gyendaba eyekumi nemu sigira ombuukawo kaddata kange ate yekumi nebbiri njiraba kuba mm. kyetwagamba bwe twali twogerako nti twagatteko consecutive nga every after t hours oba 3 hours tubaako kyetussaayo twasooka na videograph ekwatikana ku bifo byouganda byerina byetugenda okuba nga tussaako amaloboozi g'okunnyonnyolera nga bwe nnagamba nti ŋenda kusomesa omusomo gw'abayidi eyo ngikutera mu bits ontegedde mm. kyekyalimu ekyalimu ekikulu ekyatulimirisa mm. soa ntusooke tukole ebigwanidde mm. kale mukyo nja kubeebaza naye nga amakulu mu kino njagadde mu nsonde ku sente zo miliyoni 1 bakasondawo emiliyoni 3 n'ekitundu ku miliyoni 1 ezo nja kubagaliza emirembe gya katonda emirungi yenna n'abasobodde n'abagagga bulusi bootera okukoboola mm. oba ntegereza nti ku lw'obwakabaka bwaffe mm. n'obuganda bwe buli essente si zange nze nagaggawala dda kubanga kye nasaba katonda yakimpa mm. namusaba ebbanga lyenamala mu mbeera embi nti singa nfuna ekyenkyo ekyemisa n'ekyeggulo nompa obulamu obutaliko buyenike nga temuli ndwadde obugagga obwange buweddeeko kati ate yampa nimba nga nsomye kiki kyemmanja katonda bankuumire bwatyo wabadde honorable jakana sulaimani nadduli eh, nga bwabagambye titwetaaga miliyoni kumi na musanvu nze kantandika obakowola ate mwe mumanyi kulya sente zesisaagasaaga mamiketi ali ebungereza nkwagaza emitwalo ataano ah, ninawo ah, muganda wange bamuyita erinnya linvudde mutwe oli usa gwenjagala emitwalo ataano omanye ndo kyano yabantu bagagga waliwo omulala Mm. era ali ali us e bamuyita ah, mm. ali omulala ali bungereza bamuyita sekyondwa gwe njagala emiliyoni emu waliwo omukwano gwange omulala ali ali bungereza bamuyita naabantu bebungereza bano nabo erinnya linvuddemu nalyo sekyondwa mm. erinnya lyoyogerako litegeeza musambwa mu bukakabaka bwe buganda eh. eryobwa ssekyondw ate luli mu luse lw'obwakabaka okuva edda ku ssekabaka ow'ekkumi n'abasatu mu luse lw'abakabaka balemega wa kintu hmm. erinnya eryo kkulu nnyo nga liweba bakika kyangabi hmm. era bwoba olirina nga egwe ssekyondwa gy'oli hmm. oteekwa kuba mulangira jjudde abava mu kika ky'abengabi naye lirinako emizizo gyalyo gyemulina okubanga mujjuza okukakasa nti likuweebwa oteeka okubaako nga olina nemboozi ekugwako nga yabirooto eh, eh, kale lisinziira mu lubereberye mu hmm. bwakabaka bwe buganda okujja nga litambula hmm. lya myoyo si kugwira gwire hmm. kale bweba oli ogaddeko ngaomusabye miliyoni sinzagikusabye eh. njagadde kussaawo mbeera ekugamba kati tuli ku nsonga ya bwakabaka ffenna enda ya nakalaama milioni kumi na musanvu waliwo yanjereze nagana naye abaganda eh, munsobera milioni mm. kumi na musanvu mm. wathness yo jakana tosaba milioni kumi na musanvu wali wadde obwena mu kintu mm. nga kisaba milioni nga bitaano nemuga nti milioni bitaano nina woteri gyenjagala kwezimbira nzagazaki abantu tukyali bubi kale mukyotandike nekyo ekirimu ekikulu kyonna ekiba kisondeddwa gwoba olina mutwalo nkumi ttaano kasazi wange zisobola okujja ku mobile money ate notukubira akafaananyiko ka screenshot nokatera mm, mu gurupu netumanya nti gurupu netusonda sente zino bwe mm. ziggwayo ngaekyo tumulimu tugugaddewo nti banemwebale era guli ogwasooka naguteeka mu kitabu bonna abagusonda nabawandiika nenga nti bali babasobodde okujja agenda okuntuka esatifikati ye ey'okusonda mba ndigimuwa era bali nabategeeza banga nabambejja nti mujja kuvaayo mwebaze naguno balivaayo ne bajja wano okwebaza omulimu ogwo nga bagukoze eki mm. nga tumaze ogukwata mu ngalo mm. kale n'obwa sekyondwa mm. oba kituyita okulamiriza okukulu mu bwakabaka bwobuganda abo banannyini mizizo gyakukakasa nti bebalina amaanyi getuyita agarainibo era nanyini kitiibwa ekyo ekyobwa sekyondwa yaba atwala kyetuyita amaanyi ga musoke mu mpisa y'obwakabaka nayekitiibwa ekyo kigwa mu bakika kya ngabi mu bwakabaka bw'e buganda katonda bankuumire eh, nze nabadde nkyasoma abagagga bange manyi nze nasebo nina abagagga bange mm. isi ŋoma oli canada nkwagaza emiliyoni emu ah, ndabawo wano kabuye kabuye oli bungereza nkwagaza miliyoni emu eh, eno kyano yabantu bagagga waliwo wano omulala bamuyita ah, kansome babiri bokka kubanga tusiibule ne honarebo eh, mamiketi gwe nagambye nkwagaza oli bungereza awo mamiketi nkwagaza emiliyoni imu ezo miliyoni nga munaani nga musanvu hmm. eh, fazali onani media z uganda tetuswaza honarebo jakana suleimani naduli eh, tusindike emiliyoni ezo meka miliyoni ezo musanvu genda ku world limit usindike usindike <laughs> ongabe bugambye Derek akasente mbazo kola chi <laughs> maze okateka yo ne question union ngende then nzikimeyo enjazi eh, kwa sauna lebo ajakana ah, Suleiman na Duli kubanga namwe mukimanyi eno chano ya bantu bagagga amanya gonna gensomye sente ezo tuzaagala kubanga mwe mwangamba tunacho ne chikwatagana no buganda mbagambe nga omulala asembayo eyo eh, no akola lopa free omusajjo wengeyi bamuyita kasumba Hmm. abananyini kasumba square yesangibwa ali ebusega abenga ebibanzira kwamawanga enabunya hmm. saara hmm. mwagala katonda munkuumire kubanga yandira nga watali kunjo kyamuliro yandira n'obuvunanyiza obutaliko buyinike wabula yantegeeza ebigambo bino tinakuzala ennaku z'omwezi nga kumi na mwenda mu nnaku kumi ez'omwezi gw'ekisiibo mm. ramadan mm. nantegeeza nti wazaalibwa essaawa mwenda neddakiika ana mu ttaano obutikitiki ana mu butaano olunaku lwali lwa sande mm. naye dokita omu wenakuzaaya yagamba nti mutabani wange nkusitudde nga nze nkuzaayisizza mu nnyoko naye olunaku lumu olibeerako dokita naye mpozi obwa dokita bwondifuna buli honorale eh. naye obaoliawo buno obwokujjanjaba obulwadde ku bulemu hmm. abalina obulemu ku bwongo nabwo hmm. tujja butwa nti macha psychiatrico naye ate ate busawo bwa kika kya waggulu hmm. kakitibwa kyobwa dr macias kyeyita naye ate professionally ayamwe doctor natuukiriza edduwa kale nja kumwebaza nga maama nabunya saala ebbanga lyonna okumugamba nti mutabani wo ali kwagala lubeerera era nkusabira kimu nti katonda kumpeereja neetaliiko kubalibwa wamu n'omwami wo haji abdunadduli mbadde ngamba uh, kasumba wa, wa kasumba square uh, neropa free gwe nkwagaza miliyoni emu nsembayo nga ntumira mukyala wange e, nalwanga owengeye ii mubeere bulungi mweraba